Antes de iniciar el video no te olvides de suscribirte y activa la campana de notificación. Al igual que la anterior semana, el capítulo 135 de Black Clover titulado La persona en mi corazón, mi corazón, mi corazón se encuentra ya disponible, continuamos con los capítulos de relleno antes de entrar al canon del ataque al reino de la pica. Te mostraré curiosidades y errores si es que los hubo, así que solo relájate y disfruta del video. Cuando empieza el capítulo, vemos que Finral coquetea con Noel, aunque esto no es nada nuevo. Al contrario, cada vez que Finral hace acto de presencia, vemos sus dotes de Don Juan, a lo que Finral le pide a Asta que sea su compañero de entrenamiento. Inmediatamente nos trasladamos al bar Mibawow, el mismo bar de la anterior cita grupal. Y como habíamos visto en los avances, Noel fue para espiar a Asta en esta cita. Sin embargo, yo creía que esta iba a sabotearla, lo cual no ocurrió, aunque hubiera sido bastante divertido. Por otro lado, es curioso que Nero esté ahí. Sigue en el video y te daré el motivo por el cual para mí estuvo ahí. Vemos que Noel menciona que Asta y Rebeca parecen una pareja de verdad y los celos le ganan y agrieta la madera solo con sus dedos. Esto nos deja saber que aparte de tener una gran cantidad de mana, también tiene bastante fuerza física, a pesar de que en lo personal la veía como débil en este aspecto, pues esta se presenta en una forma delicada. Seguido de esto, vemos que Noel siente celos de Nero, pues esta se ve bastante bonita, vestida de esta manera y debemos aceptarlo. Se ve bastante bonito. Continuando con el capítulo, vemos que Finral toma una actitud bastante fría y cortante en la cita, pero todo se debe al entrenamiento que este se propuso superar para ser digno de obtener el amor de Fines y controlar su instinto de Casanova. Quizás no sea esta una curiosidad en sí, pero recordemos que en la anterior cita la actitud fría y cortante era por parte de las chicas hacia Finral, tanto así que éste menciona que precisamente en este entrenamiento tenía que aparecer una chica interesada en él. Segundos después vemos como Fuja, el caballero más fuerte, el salvador del reino, el más querido por el rey, también tiene una cita con sus amigos, bastante normales, con el fin de destacar. Sin embargo, algo curioso aquí es que si comparamos las chicas de la cita de los toros negros con las de Fuja, notamos una gran diferencia de edad. Las chicas de la cita de los toros negros aparentemente tienen unos 16 años o más, y las chicas de la cita de Fuja aparentan ser niñas, quizás rondando los 11 o 12 años, incluso menores a mi parecer, tanto así que estas no están nada interesadas en la cita, y me pregunto cómo es que aceptaron salir con estos tres. Finalmente Noel le lanza un hechizo de agua cuando éste le pide más bebida. Cuando nos muestran la cita grupal de Yami con Charlotte, Gordon con Puri y Magna con Soru, vemos que Gordon se dio cuenta de que era una cita grupal con tan solo ver la distribución de las sillas. Acto seguido, le responde a Puri que lo trate bien. Esto es algo bastante curioso. Nunca hemos visto a Gordon relacionarse con chicas aparte de las integrantes de los toros negros, pero al ser ella de tamaño grande, quizás este cree que lo pueda maltratar, siendo él bastante flaco. Recordemos que la mente de Gordon es bastante retorcida, así que se puede esperar de todo cuando hablamos de este. Quizás no lo veas de esta manera, pero de todas formas ahí te dejo esta curiosidad. Siguiendo con el capítulo, llegamos al baño de mujeres, en la cual las integrantes de las Rosas Azules ayudan a su capitana para conquistar a Yami. En esta escena tenemos un descuido de los animadores y una curiosidad. Empecemos por esta, pues vemos a dos integrantes de esta orden junto a Puri. Sin embargo, en ningún momento aparece Soru, y obviamente es porque no está de acuerdo con que su capitana esté enamorado de un hombre, y que éste se la pueda quitar. Esta actitud da mucho a pensar hasta el punto de que quizás esta está enamorada de Charlotte. Y vamos, ¿quién no lo estaría? Solo mírala. Por otra parte, en el descuido de la escena, sabemos que están en un baño, y en las paredes claramente se observa espejos, sin embargo, en ningún momento vemos que se refleje su imagen, ni siquiera una silueta, lo cual se pudiera considerar ya como el reflejo. Si has llegado hasta aquí, dale like y si eres nuevo en mis videos y te gustó, no olvides suscribirte, ambas cosas son gratis y me ayudas mucho. Regresando a la mesa de los toros negros y las rosas azules, Gordon le comenta a Puri que hasta el momento solo tiene amigos en la orden y que si quiere ser su amiga. Recordemos además que este realiza muñecos de sus amigos, bastante creepy a mi parecer, en fin, Puri realiza un comentario un poco raro al decirle a Gordon que necesitará darle todas sus medidas para realizar la muñeca, lo que hace que Gordon se sonroje. Claramente este comentario lo tomó desprevenido, pues no necesita las medidas para realizar los muñecos, y esto nos deja ver lo lanzada o coqueta que puede llegar a ser Puri. Segundos después, Charlotte y Jamie tienen contacto físico al intentar agarrar la pimienta, a lo cual la reina de las rosas no logra controlar sus nervios y huye saltando por la ventana. Jamie se siente mal al ser tratado como una bacteria. Claramente no se da cuenta qué sucede con su pretendiente. Sin embargo, nuevamente me sorprende Gordon y su intuición al darse cuenta por qué Charlotte reaccionó de esta manera. Volviendo con Finral, vemos que su pareja le incita a tener una sesión de lectura a solas en su casa. Y todos sabemos que el viejo Finral hubiera aceptado sin pensarlo, e incluso dudo mucho que hubiera sido una simple sesión de fotos. En lo personal, no me esperaba un comentario así de ella, pues parecía la más inocente de las tres. Quizás lo hubiera aceptado de la cita de Luke porque ésta se quería casar, pero las apariencias nos engañan. Acto seguido vemos cómo Finral te salva a Charlotte de caerse por pisar su vestido. La reacción de Yami a esto me parece un poco graciosa, pues no sabemos si Yami en ningún momento se dio cuenta que él era el motivo de esa cita y poderlo conquistar, o si se dio cuenta, pero al ser tan despreocupado no le puso importancia. Finalmente se reúnen los toros negros y las rosas azules y vemos que Noel y Nero reaccionan de una manera nerviosa, pero más que eso evasiva, cuando hasta les pregunta que si estaban ahí. De Noel era obvia esta razón, pero me sorprendió que Nero también lo hiciera. Quizás esto nos dé una pista de por qué Nero estuvo allí. Al inicio del video, ella nos dice que quiso estar ahí porque sí, sin embargo no creo que este sea el motivo. Sabemos que Nero desde muy temprano de la historia estuvo con Asta, y lo más seguro es que tiene bastante aprecio por él, o quizás no solo eso. La verdad, no me sorprendería para nada que ella también estuviese enamorada del enano gritón Asta. En el avance, aparentemente, volvemos al templo submarino y nos encontramos con Kaono y Kiato, ambos hermanos y amigos de los toros negros, y nos revelan que Kaono también está enamorada de Asta, pero como lo he dicho antes, debemos tener en cuenta que estos capítulos no son canon. Por ello, las cosas que suceden y dicen quizás no sean parte de la historia original, aunque ya sería bastante coincidencia de que sí lo fueran. Sin embargo, en lo personal me gustó este video, es bastante entretenido, una fluidez bastante buena, y me gustó aún más poder ver a mi waifu favorita, Charlotte. Solo mírala y dime que no es bella. Cuéntame en los comentarios cuál es tu waifu favorita. Vemos que Pierrot está claramente haciendo capítulos de relleno de los entrenamientos de cada integrante de los toros negros, exceptuando a Leo, así que lo más seguro es que tendremos relleno al menos por 4 o 5 semanas más. Además, así da tiempo para que el manga tome ventaja. Y déjame decirte, lo que viene en la historia valdrá cada semana de espera. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí. Si te gustó dale manito arriba, suscríbete, así me ayudas para que siga subiendo más videos como este. No olvides activar la campana de notificación, así estarás al tanto cuando suba nuevo contenido. Déjame saber si tienes alguna curiosidad aparte de las que presenté y que quizás a mí se me pasó por alto. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga.